химиялык өзгөрүүнүн белгилери түс өзгөрүүшү жез гидроксиди эки сууга ээрибейт ага кичине туз кислотасын кошобуз реакциялардын ылдамдыгын жогорулатууга стаканды мазмунун айнек таяк менен аралаштырабыз алынган эритменин көктүсү туздун пайда болгонун көрсөтөт жез хлориди эки